Merhaba sevgili kovalar. Namaste canlarım, namaste benim burcum. Evet sevgili kovalar e, bu hafta önemli bir hafta. Birinci Okuru Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Haziran ayına enerjik, güçlü, kuvvetli giriyoruz. 21 derece Akrep Burcu'nda tam güneş tutulması sizin 10. evinizde gerçekleşiyor. Tam tepe neler, noktada. Başıma neler gelir? Merhaba sevgili koçlar. Bugün 25 Kasım Pazartesi. Ay günündeyiz. Hepinizi kanalımıza bekliyoruz. Canlar sayfadaki abone ol'a tıklayan bize katılın. Bye. Hoşçakalın.